Valendo, foi. Vai, vai, vai, vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê, deu, deu, deu, deu. Boa. sacode, vai até o final. Isso. Pisou no azul, Pisou azul, ganhou! 完了。嗨。 Quase, quase, quase, quase, quase, quase. Agora, agora. bater e derrubar. Aê! Quase! Regressiva, vamos lá, ajuda. Cinco! Bateu e não caiu. Ah, Ana, puxa isso, vai pro teu lado, vai pro teu lado. Isso, tem que parar. pra boa. Regressiva, vai lá, galera. Cinco. empatou, empatou.